ninka haddii ilmo badan u dhashid oo ilmahaa ku weynaadaan oo isku furo nabad waa laakiin ayagoo yaryar hadda isku furo baxaraa gashay hadhow naag kala leh ilmaheeda askorihaa ilmahaa intay kuu yaryari hayso isku dhib ku korso markii kuu weynaadaan haddii lagu furo xataa dhib maqabta laakiin haddii oo iyagoo yaryar lagu furo oo adina ilmahaaday kaligaa korisid oo ninkaana asbaxos naag kale ilmaha u koriyo ay bistaan manaqaysido ehe markiis kuu weyweynaada inaa lagu furaa kuuroon ilmaha kuu weynaada laakiin minay kuu yaryaryihiin oo garbaa lagaa joojiye waa gacan gasha oo naag jiiraanka ilmaha loo koriyo kaas kaw inaad siisata waxyaraa kuu dhignaani marka intay ilmaha nay yaryaryihiin iska sabra minay weynaadeen garbaha iska joojiyo waa idin